irakurle digitala. Eues. Irakurle digitala irakurtzeko zailtasunak dituzten ikasleei, dislesia eta abar, bere irakurketa idazketa prozesuan laguntzeko tresna bat da. Beste ikasle askorentzat ere, ikusmen urritasuna, hizkuntzari lotuko nahasmenak, besteak beste, lagungarria izan daiteke. Oroar, testu eta oskera uztartzeko ariketak prestatzeko baliagarria. Ikasleek landu behar dituzten testuak tresna honen bide zentzun ahal izango dituzte. Testuak, esaldi zesaldi, soinu bihurtzen dira automatikoki interneten atxikitzen den haos sintesi sistemari esker. Testuak euskaraz, gaztelaniaz zein ingelese egon ahal izango dira, eta sistemak testuari dagokion haos sintetikoa sortuko du tonu eta soinu naturalarekin eta hizkuntza bakoitzari dagokion oskerarekin. Sistema ahalik eta plataforma gehienetan ibilia ahal izateko bi edapen sortu dira, bata Mozilla firefos nabegatzaileari gehitzeko eta bestea Google Chrome nabegatzaileari gehitzeko. Edapenak erabiltzailearen ordenagailuetako nabegatzaileetan instalatu behar dira, sistema eragilea edozein delarik, Windows, Linux, Mac. Horrez gero, web horrietako testuak eta PDF-ak irakurtzeko entzuteko Firefox zein Chrome nabigatzailea erabiliko da. Ofimatikako testuak, dok, dok, od. Irakurri entzun ahal izateko aurretik PDF edo Google Docs bihurtu beharko dira. Edapena instalatuz gero aukera berri bat agertuko da tresna barran irakurle digitalaren kontrolak agertarazteko.